je suis le fils des ténèbres, que je sois le malaise que tu m'aimes. Oui, je ne peux jamais te faire aucun mal, temps J'ai si peur de qu'une souffre moi je suis comme porté comme